volta nesse banheiro. Vamos, esse daqui eu não posso usar. Esfoliante. O que significa aquilo? Caguei. Ah não, não vou usar isso aqui também. Não vou usar. Errei. Eu sou muito bom de mira. Vou usar os peitos. <coughs> Não, gente. <laughs> Meu Deus. Ih, caralho. Ai, tô três triste. Mano, que é isso, meu pinto? Não, é um pinto não, viu, gente? Aqui não é um pinto não, tá? Eu, eu prefiro os peitos ou o pinto? Na verdade não é um pinto. Gente, é Minecraft. Só os peitos que não é do Minecraft. Eu vou ver os peitos, acho é mais bonito. Né? Não, eu não quero mais os peitos. Tá, vou jogar a bosta. Eu jogando eu. É, eu entendi, mas eu vou usar. Ah. Não, não quero. Gente, eu tô com medo. O que aconteceu? Ok, o sabonete escorregou. Ah, o sabonete não faz nada. O cocô tá voando. As coisas tá voando. Porque eu tô com peito, Como tirar os peitos? Eu não quero mais. Eita porra, tô ficando doido. Vado! Como assim eu tô conseguindo me ver? Eu tô ficando doido já. Olha isso, meus braços, eu tô saindo. Meu socorro, mano. Deus, Depois de muito lag, depois de muito bugs, o jogo voltou. Não sei se voltou. Né, não voltou. Ok, passa faca, rádio, rádio, rádio, fica aqui. Não, não vem pra mim. Perfeito. faca no assassino meu rádio. Gente, três facas, como é essa pessoa. Compra isso. Não derruba meu rádio. Mano, eu vou parar de jogar esse jogo, não tô com medo. Alguém compra isso aqui no mercado? Isso aqui é pra enterrar pessoas colocar é pessoas dentro, pessoas mortas, como eu, eu tô morto. Ninguém compra isso no mercado, tô impressionado. Compra privada também, filha da puta. Meu rádio fica aqui. O rádio caiu. Tá ah, mala, vai se fuder. Você não sabe o que eu vi agora. Vim para que tem vida própria, rádio. que tem. Fique, rádio. Rádio. <laughs> Eu não tô bem, pessoal. Eu tô bem, eu tô bem. Não tá acontecendo nada com eu. Tô bem, tô ótimo. Não precisa perguntar. Gente, eu odeio esses jogos que não tem rosto que eu faço agora pra me limpar? Acho que eu vou pegar uma bosta pra me limpar. Não, tomei no cu agora. Eu esqueço. que eu fiz, eu resetei. Esfoliante, não. Saia. Não quero mais usar peito. Puta que pariu. Não quero mais isso. Ele vai explodir. Que isso aqui eu não quero, eu já usei. Ok, muito bom a mira, parabéns. Já onde queria ele caísse. Embora jogar tudo dentro da privada, eu tô vendo é isso aqui. Vamos tentar acertar. Olha isso aqui. E esse aqui não é bom. Surprising. Surprising. Surpresa nunca é boa. Eu nunca acerto nada. Eu sou muito ruim. Tem um negócio aqui chamado kit. O que, é que, o que é kit? Kit eu acho que é sair, hein? Não vou usar não. Ainda é pra resetar. Eu não sei o que fazer. Errei. Tô cagando. Não vou usar isso. Não vou usar mais nada nessa porra desse banheiro. Não vou usar. Eu usei esse? Usei. Ah, merda. Compra fax. Sai faca da minha caixa registradora, é a faca quer abrir, é a faca tá ficando doida. Faca, me ajuda, caralho. Para que minha avó saia aqui. Mano, olha isso. É impressionante esse jogo, o que tá acontecendo? Derrubaram meu rádio, esse aqui, esse aqui não tem código. Que que é isso? Mano, o que, que é isso? É, é 10 por 1. 10 por 1, moço. A faca tá presa aqui, tô transando. O rádio, só o rádio. Não volta rádio. Mano, eu, quero quem compra isso aqui no mercado? Gente, tem coisa voando aqui, por que, Calma. Ó, oh, enterra tua mãe, meu filho da Tira esse caralho aqui que eu não vou passar isso. Que uhum. isso? A faca não quer sair do buraco. Remova a faca do buraco aqui, ela me ajuda. Vai ter que abrir a caixa. Abriu. Oh, glória. Já tá feito. Compra, mano. Meu Deus. O que é isso? Tá repreendido. Volta pro canto lá. Sai faixa do Frank Darwin. eu, tô, eu tô falando alemão. Tá, como passa, caralho. Ah, o código aqui. Isso, mete. Isso, mete. Aí, isso na bundinha, mete na mulher. Tá, não, não quero rádio, não quero outra coisa nova aqui. Eita, eu já vi que o povo é macumbeira. Já vi que essa daí é macumbeira. Isso, é gente, é sério, gente. Isso aqui não é um homem. Nem uma mulher. Gente, eu tô com medo, não tem máscara. Atrás dele está tudo preto. Tô com um cachimbo vai fumar alguns Esse, esse reset aí é bom. Acho que é pra resetar o jogo. Ai, que medo, que susto! Ah, não. Não vou sair desse jogo, não quero. Odeio isso. Caralho, é, é aquilo. Tem bosta comigo, aqui tem bosta de todos os tipos. Essa daqui é a chacoalhada. Essa daqui é a desobediência. Aquela que sai quando você tá na sala de aula, sem querer, você solta um peido. Essa aqui é a imitada, quando você imita. Tem queijo ainda. Olha que delícia. Essa daqui é minha vida. Tá com queijo ainda o jogo tem alguma coisa, tem algum objetivo. Qual o jogo que não tem objetivo? Moça, é sério, moça, eu tenho algum problema nisso. Mano, o cachimbo não quer passar. Começou a travar. Tá, o cachimbo vai embora. nossa, mano, o que acontece pra mim? Sai, irmão. Ok, falta isso. Por que a pessoa quer isso? Por que você quer isso, moço? Não tem problema. Me quer, por que tá mostrando isso toda vez, toda vez? Meu Deus, mas que bagulho chato. ponto seguinte. O rádio ajuda muito. Tá essa barra de código aqui, ó. Quero mais dinheiro. Eu desisto nesse jogo. Não é pra cagar. Agora eu vou ligar o chuveiro. Mano, que medo! Sai, sai daqui! Ai, que medo, mano, eu tô arrepiado. Não tem como isso aqui não. Tô tirando o dedo, seu otário. Aqui, eu vou te dar na sua cara. Mano, que porra é essa? Ele tá torrado do Minecraft. Ah, eu tô limpando os vidros. Eu caguei de novo. Eu caguei de medo agora. Errei onde a bosta tá também. Mano, isso aí é muito macabro, não sério. Alguém, alguém tá me olhando aqui, ó. O pessoal do Minecraft, Me olhando, para de me olhar que acontece? Esse jogo aqui não tem objetivo, nunca acaba então também. Isso não é um, uns olhos. Esse aqui foi o vídeo, eu não consegui entender nada, o jogo não termina. Eu queria acertar uma bosta na privada.